Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o braço meu pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu, eu, de, ti. Eu cuido de ti. Descansa. Descansa. Como comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o braço meu.